құрметті қазақтелеком Кейсел, актив алтел билайн телекі байланыс операторлары қазір бүкіл әлемдік пандемия жарияланып індетке бүкіл жүзі күресіп жатыр бұдан қазақстан да шет қалған жоқ елімізде төтенше жағдай жарияланып көптеген қалалар карантинге жабылған індет бізді де айналып өтпейді. енді 6 сәуірден бастап бүкіл қазақстан мектептері қашықтан оқуға көшеді студенттер 16 наурыздан бері қашықтан оқып жатыр енді менің сіздерге айтарым байланыс операторлары Қазақ қазақтелеком біздің қазақтелеком Кейсел, актив алтел телекі билайн сіздер халықпен бірге екендеріңізді дәлелдеңіздер біз біргеміз аясында сәуір мамыр айларында бүкіл тарифтеріңізді тегін қылыңыздар бір жылға қоян терісіде шыдайды дейді сіздер екі айға шыдаңыздар бұған дейін бір айлық тарифтеріңізді 28 күнге түсірдіңіздер көнді шыдадық сіздер де шыдаңыздар халық жағында болыңыздар дәлелдеңіздер бүкіл тарифтерді тегін қылыңыздар рас қазір білім платформалары түгел тегін болады дейді бірақ та тариф бітсе интернетке кіру жалпы байланысқа шығу мүмкіндігі жоғалады ғой халықтың қолында көпшілігінде артық ақша да жоқ бірақ сонда да баламыз білімсіз қалмасын деп көптеген ата аналар несиеге осыны рәсімдеп балаларына ноутбук компьютер телефондарды алып беріп жатыр сіздер де халықтың үнін тыңдаңыздар жақсылық жасаңыздар екі айға бүкіл тарифтеріңізді тегін қылыңыздар сіздерге үндеу жолдаушы шығыс қазақстан облысы зайсан ауданының тумасы қасенбай